среди бесконечности споров и слащавости. sin. крылья, если не спишь с махом. уносит вон с орбит хороводов. Наконец ты останешься здесь и сейчас. И услышь, и замолкнул вдали стономок скорохода. você. сотому кругу. А морковка все так же привязана к палке осла. И все так же, все больше чужими становимся мы друг для друга. 故事。 Господею оградил отцов, оградил отцов беззакония, чтобы на траву отдохнуть. Представь, как было тоскливо жить, когда невозможно любить. Это был бы брат самый настоящий. льется, не кровь Война между всеми и всем И кто мне ответит, зачем? Зачем? Горы убитых, зачем? Скорбь матерей, зачем? Дети без отца без конца зачем? Весна, счастливое время любви. Поставь нож, стреляй в путь А если устанешь, ляг на траву отдохнуть Ляг на траву отдохнуть Ляг Милушка да Борюшка, нынче у людей несчастна долюшка, И хотят они жить с тобой, Борюшка, И со мной живут они до смертушки. И пошла та Борюшка во столярный град, Посмотреть, как людушки живут, да там Поклоняются там все мамонушки там стоят ему по Не хотят там люди жить и с волюшкой, А с мамонушкой живет и стар, и млад. Пошла волюшка себе там матушку, Люди там мамонушки не гладятся, Но и с волюшкой-то не живут они. Наливаю чарочку лимонушку Побрела волюшка, куда глаза глядят Повстречала на дороге молодцы тетка Поучала волюшка тетю детку Ты родителей своих послушай, Но коль скажут кланяться мамонушке стихи Татьяны Федякиной «Веселый нищий». Нищий раздрал рубаху, миру раздал по нитке, да исчез. Мир мотает нитки на палец, мир мотает на Наус. Имя его уже не узнать, как ни крути. Нет рубахи нищенской, и нищего нет. Веселый нищий. А мир любит числа, имена и количество букв. И считает колечки из ниток чьей-то рубахи, и считает колечки из времени чьей-то прожитой жизни. Мир думает время, это нитки на пальцах. Оно всего лишь разомкнутые ладони, руки веселых нищих, кидающих море монеты. Монеты, что подали где-то на площади, где-то, где умеют считать, знают буквы, где на пальцах колечки из времени. А веселый нищий бросает монеты в море как солнце отражается в бреве воды.